पे किया था तो वो मेरा सब्जी सजीव मजमूद थे मुखिया जी है सब्जी मंडी में दो मंडी सब्जी लाया करते दूध घी की समस्या आई चीनी की आई रोशनी की आई वाटर टाइम में जैसे शासन जो सामान गैस की आई बालाजी रोशी और इसी का वो का कपड़ा पड़ा तो जिस तरीके की मैंने सेवा लगाया गया आपने सामान भेजा पैसा मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ मौका भी बहुत पड़ा सीआईडी में वीडियो भी बनाई मैं वो किसान का बेटा हूँ और कॉलेज टाइम से ही हम लीडरशिप में रहे स्टूडेंट लीडर रहा हूँ इसे घबराया नहीं मैं रेगुलर डीबीपी की रेगुलर जम पे भी आए जहाँ जहाँ से आस्था पड़ी सी होगी बाजार में जुलूस निकल रही सब जगह लगे आज खुशी है तो सबसे बड़ी कामयाबी है कि भाईचारा कायम हुआ है संतोष है कि हमने समाज के लिए कुछ किया अपने बीवी स्टूडेंट लीडर में रहा हूँ लगातार पूरे हरियाणा में रहे हैं उससे रुतबा तो पहले से मैं खुश रहा हूँ सेवा के तो वहाँ एनएसएस से सीखता हूँ मैसेज देना चाहते हैं शांति से लड़ें अपने हक की मांग करें झुके ना किसी के आगे जो भी मान लो जबरदस्ती करता है उसका मुकाबला शांति से करें और भाईचार से करें जैसे किसान आंदोलन ने एक नया संदेश दिया कि जो जन जन साथ हो और शांति से लड़ाई लड़ेंगे लंबी हो सकती है हार नहीं मिलेगी हमेशा जीत पाएंगे आप लंगर सेवा में जुड़े हैं कब से आप जुड़े और आपको क्या ये लगा कि जुड़ना चाहिए मुझे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਉੱਤੇ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਕੋਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਖੀਰ ਖੜਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਰਹੇ ਆ ਲੱਡੂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੂੰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਕਾਲੂ ਕਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਸੂ ਜਾਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਐਸੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ